Halo guys, balik lagi bersama Kogami nah, Tepat hari ini adalah hari peluncuran official dari game Marvel Super War Setelah uh, dua kali open beta ya Nah, di sini gue udah nemuin permasalahan awal gitu Dimana para player ini pengen cepet-cepet ngereng main ranked Nah, di sini uh, eh, gue mau jelasin kalau kita main ranked ini kan kita butuh 5 hero ya kita butuh 5 hero gitu nah untuk dapetin 5 hero secara cepat dan buat kalian yang bener-bener pengen ngerasain main rank itu gimana gue punya tipsnya nih langsung aja nggak usah banyak basa-basi yang pertama itu eh, kita nih di awal login udah dapat dua hero ya eh, dapat Hawkeye dan Hulk karena kita uh, udah login ya ini awal login kita udah dapat hook uh, terus yang kedua itu kalian bisa main uh, match match biasa kumpulin duit naikin level uh, sampai 10.000 koin gunanya apa nih 10.000 koin nah kalian nih kalau udah kekumpul 10.000 koin nih kalian bisa beli mantis karena harganya 5000 ya dan the thing nah di sini kalian udah dapat 4 hero nah satu lagi gimana nah untuk dapetin satu lagi kalian bisa uh, gathering of friend nih di daily kalian bisa ke daily terus gathering of friend kalian invite satu teman dan satu teman yang kalian invite itu harus mencapai level 20 sehingga kalian dapat kotak ini dan kalian dan ketika kalian buka uh, kalian dapat ice pen gitu atau satu lagi kalian bisa recharge nih yang murah aja 55 star credit terus banyak 15.000 bayar itu bisa pakai provider apa aja asalkan kalian punya pulsa 15.000 nah di sini kalian bisa milih satu dari tiga hero yang tersedia nih, Captain America, Captain Marvel, atau Scarlet Witch. Nah, begitu aja yang bisa gue sampaikan. Gue harap bisa ngebantu kalian semua biar bisa cepet main ranked. Atau buat kalian yang biasa aja, kalian bisa ya ngumpulin koin biasa, terus uh, nunggu tujuh hari untuk dapetin uh, Iron Man. Ya, sekian dari admin Kogami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys.